أعيد التلقيم رصد عدو في ايه آه. رصد عدو في ايه هيا الى التراب تبقى عدو واحد ثلاثة بشدة عن تحطيم كل معداتك لن أتوقف عن ذلك لكنني أسفة على الأقل görüşmek. تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أي منكم بعض الجبائر ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي عليك بهم لقد اقتفيت أثركم حان وقت الموت لأجلك تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد سقطت لسبايك تي بي استعدت طبيعتي أمسك بهم مجددا تبقى عدو واحد أعرف أين أنتم تحديداً هاجموا بكل قوة من التالي؟ سقط حامل السبايك لدينا سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق تبقى 30 ثانية تبقى عدو واحد لا سلاح يتفوق على أسلحتي سأتولى الأمر تلقيم بسلام لم ينتهي بعد واجباتني لقد اقتفيت أثركم أعيد هل هو البصر فقط لسبايك في A تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثوانٍ زرعت السبايك أداء رائع أنا محاطة بأصدقائي لن نهزم أبداً من التالي واحد أعرف أين أنتم تحديداً الروبوت المتفجر يزرعوا السبايك تبقت ثلاثون ثانية أعيد التلقيم حجب الرؤية Right A. هنا ظلال متحركة سقطت السبايك في A تم تفعيل المصيدة تم تفعيل المصيدة فلنرى الآن أين يختبئ الجميع تبقت ثلاثون ثانية رصد عدو في A تبقت عشر ثوان وجدته أعيد تلقيم سقط عدو سقط عدو واحد ستتناثر أشلاؤهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم ضعيفا أعيد تلقيم ازرعوا لسبايك احدهم في بي وقعت السبايك تبقى عدو واحد تم تفعيل المصيبة تم تفعيل المصيبة يزرعوا السبايك آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها استمروا حتى نسحقهم أنشأت الحاجز لقد اقتفيت أثركم سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين أعيد التلقيم من التالي لسبايك في اي تبقت 30 ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان كان قتالا جيدا الجبهات أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافياً في A عدو في منطقة تواجد المهاجمين سقطت السبايك في A وصلت لسبايك في اي تبقى عدو واحد آخر لاعب باق رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه وسأقتل للدفاع عنه 我跑步。 باق إيه، لا يمكنني استخدامه أيرغبون في الرقص؟ <laughs> سأفتتح الرقص تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A تبقى عدو واحد سبين انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة سقطت السبايك في A تبقى عدو واحد لم ينتهي بعد واجبك أعيد مت جميعا أعيد تقييم لا أشك للحظة لنواصل القتال ona عدو واحد زرعت السبايك رصد عدو في أبطلت السبايك الخاصة بالعذاب إذا أتوا بأي خطوة سأراها حتماً many إلى موتك أعرف أين أنتم تحديداً تبقت ثلاثون ثانية توجد شحنات نقطة الفوز سوف أصبح كابوسهم لقد فقدتم قوتكم لقد اقتفيت أثركم سقطت لسبايك في بي المدافعون